Jaka droga wiedzie do dobrego, udanego biznesu? Lubię w tym kontekście takie amerykańskie powiedzonko, które zachęca, żeby mieć dobre say-do ratio, czyli dobrą proporcję między tym, co obiecam, a tym, co zrobię. Lub inaczej mówiąc, Amerykanie mówią under promise, over deliver, czyli obiecaj w sposób powściągliwy, ale dostarcz w szczodry. Cieszę się, że w Polsce coraz częściej te dobre praktyki widzę u moich klientów, partnerów biznesowych, dostawców gdy niedawno zamówiłem w drukarni książki. Obiecano, że będą w ciągu tygodnia. Dostarczono w ciągu trzech dni, co więcej z darmową dostawą. To jest niezwykle ważne, ponieważ jak wiemy, jednorazowy klient to jest taki sobie klient. Ważne w biznesie jest, żeby mieć długotrwałe, wielokrotne transakcje, długie relacje z klientami. A dzięki temu, że obiecasz w sposób powściągliwy, a dostarczysz w sposób szczodry, masz duże szanse budować takie trwałe relacje i dzięki temu mieć klienta na długi okres. To jest najważniejsze w sprzedaży. Trzy rzeczy. Relacja z tym, komu sprzedaję, zaspokajanie jego potrzeb i ja jako ekspert w tym, co sprzedaję. Czyli patrząc na sprzedaż, jak na jazdę samochodem z trzema kontrolkami, mamy trzy zegary. I warto, żebym był uważny, patrząc na to, czy wskazówka na każdym ze wskaźników jest we właściwym miejscu, czy skupiam się wystarczająco mocno na długofalowej relacji z odbiorcą, a nie na szybkiej transakcji.